No, no, no, no, no. Ah, ich bin runtergefallen. Nein. Bei Blau ist auch ein Cut irgendwo. Dass man, also so ein gelbes Tor, was irgendwie... Du <laughs> hast Blaubeeren? Nice. Alter, ich hatte bei Blau gerade einen vor mir, der hat absolut gegen die Fahne am Ende gebonkt. <laughs> Oh, geil.